J'ai besoin de lâcher prise. Lâcher prise. J'ai besoin de lâcher prise. J'ai besoin d'amour propre et de celui de mes proches, de laisser faire le hasard, d'offrir plus que de recevoir. Besoin d'une autre approche, d'ouvrir toutes mes portes, d'autoriser mon cœur à se remplir d'espoir. J'ai besoin de prendre l'air, de savoir qui je suis, qui je suis, du verbe être ou bien du verbe suivre, de contempler le ciel et de boire l'eau de pluie, de retrouver l'essentiel ou juste l'envie de vivre. Je voudrais construire ma cabane au fond de mon esprit. Aller dans cet endroit que je serais seul à connaître Deux branches, un bout de ficelle, un coin de paradis y a pas besoin d'avoir pour être cette fois Je veux y croire et me dire que c'est possible D'écouter pousser une forêt comestible Je demande pas qu'on m'estime, seulement qu'on me laisse faire C'est d'abord à moi que je voudrais plaire J'ai besoin de lâcher prise sans savoir où je poserai mes valises Je sens que la vie m'appelle Je veux partir en voyage à l'autre bout de moi-même Car P. D M. J'ai besoin d'apprendre le langage de l'eau, de l'écouter, de lui parler, de contempler ses cristaux, de vivre mes émotions et d'admettre mes torts, de maîtriser le pouvoir de l'intention comme Masaru et Moto. J'ai surtout besoin d'apprendre à fermer ma gueule, à écouter le silence une fois, juste une seule. Me réinscrire dans le cycle comme feuille en automne, t'embrasser au feu vert quand les voitures klaxonnent. Petit poisson étouffe et veut quitter le vocal. demande à terminer la nuit sur du fer Branca. À partir prendre ces photos que plus tard on agrafe J'ai juste envie de calme et d'aligner mes chakras Voyage à l'intérieur, besoin d'une catharsis De partir de la fleur pour aller vers les racines Retour avant l'enfance, regard derrière le rideau et à nous d'apprendre à voler puisqu'on est des oiseaux J'ai besoin de lâcher prise C'est sans savoir où je poserai mes valises Je sens que la vie m'appelle Je veux partir en voyage à l'autre bout de moi-même Car diem j'ai besoin de prendre une pause et aussi du recul, de cesser de consommer, de ne faire que de la récup, sans journaux, sans télé, que mon cœur se repose, pardonner, avancer, effacer mes rancunes. J'ai besoin de dire je t'aime à mes amis d'abord, leur dire je t'aime tout le temps et même quand on n'est pas d'accord, chaque jour me nourrir de leur sourires qu'on se casse, fabriquer l'amour et des tas de souvenirs. J'ai besoin de me trouver dans mes hésitations, canaliser ma colère peut-être par la méditation de respirer par le ventre, de ressentir le monde, de ne plus avoir honte, de me sentir vivant, d'écouter ma douleur, prendre en compte ce que le mal a dit, ne plus avoir peur de changer de paradigme, aller vers le futur et laisser faire la magie, simplement pour que l'âme agisse. J'ai besoin de lâcher prise, de prendre le large De lire entre les lignes et d'écrire dans la marge. Je veux quitter mon village, je sens que la vie m'appelle Je veux partir en voyage à l'autre bout de moi-même Car la paix dit l'amour, ouais Car paix dit aime Le plus grand des voyageurs celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. J'aime que l'écho.